міне бүгінгі күні беріп елдің батасын алып жатқан түркістан облысы отырар ауданы берекесі берік ынтымағы жарасқан салт дәстүрдің қаймағы бұзылмаған ынталы ауылының тумасы көшеріктелі әулеті Сафарбай көкеміздің баласы кәсіпкер нұрбол бауырымыздың елден бата алу көкпар тояғай бір ата бабалардың аруағына асқар алатау әкесі сафарбай әкесі және де алтын құрсақты анамыз әнипа анасының аруағына ас беріп құран бағыштап және де алтын асты ұлдары нұрбек бердібек нұрислам мәрлен балдарымыздың ат жалын азамат болғанына орай елді бата алу көкпар тойы ниеттері қабыл мұраттары асыл болсын дендеріне саулық бастарына амандық кәсіптеріне береке мұқты байлық тілейміз бақыттың базарында алланың назарында болсын дегіміз келіп жатыр ағай мына жалын тартып азамат болған балдарымыз қазақтың көк туын жоғары көтеретін қазақтың нар тұлғалы батыр азаматтары болсын дегіміз келіп жатыр қадірменді ағайын міне қуана білгенге құтқанат бағалай білгенге бақ қонат деген ағайын осындай керемет той барша қазаққа жұғысты болсын ел аман жұрт тыныш болсын ағайын осыдан кейін үш пар салым аталады жігіттер үш бар салым аталады естімедім демеңіздер атбегілер шабандоздар он бес мың теңге барып аласыздар он бес мың теңгені келіп аласыздар деп атап жатырмыз ау ағайын тәубе құмереке ордабасы ауданынан келген ақылбек қожа бауырымыздың баққара есімді аты меруін өркен тайшамұрды тастаса жоғары мәреге жас балуан жас